Ya kenapa cari contoh ke belakang Pak Lopa? Rekrutmen, rekrutmen pejabat publik di Indonesia ini dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita sebagai sebuah negara demokrasi, salah satu pilar dan sumbernya adalah partai politik. Pertanyaan itu serius berarti dong? Serius? Kepancing sama Rocky Gerung ini. Ya. Kepancing sama Rocky Gerung ini. Ya. Harus lah. <laughs> jangan lah. Dan udah diproses hukum ngapain diangkat oleh Jokowi? kenapa? Aduh, masuk ranah hukum ngapain diangkat? Ya, kenapa masih dipertanyakan lagi oleh ono bertanya hal saya Buat apa dijawab? yang dijawab dengan namanya kalau tanya nggak berikan jawab bagaimana nanti? nanti? Kasih jawaban yang di atas pertanyaan, bukan dengan standar yang sama. Ber